que ostentação se espalhou pelo Brasil. Até quem não gostava chegou e não resistiu. Sou eu, mentir menorzinho e canto para você. Quando elas dão o meu cordão, elas piram Quando eu levo pro jardim, elas piram. Se você montar na minha moto, eu vou montar. Da sua mãe, minha sogra, você leva. quando eu vou pra vocês E quando uma mulher vem mudar na minha Se você não tá na minha conta eu te faço Então antigamente todos me roubaram Acharam que eu não podia virar MC Mas eu tô aí, não formou na minha linha Se você não tá na minha eu faço você você vem solene se menorzinho Se esse vídeo chegar a mil estrelas Na porta do baile funk eu faço ela amar Se eu passo de camaro, elas mira pra entrar Então, vem, vem, vem, vem vai que eu faço ela amar. Se for loira, vem que tem. Se for morena, vem que tem. Se for loira, ela monta no meu camaro. Se for morena, ela monta na minha R1. Então, na minha Lamborghini. Então, de mil pra tiro onda de fornete até tempo e sem. Então, vem que tem, vem na minha safada. 11 anos, mas tendo então. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem vem, vem. Sou esse pequeno, esse menorzinho e canto pra vocês então. Vem, novinha, vem, vem, que eu faço você virar, vem, novinha, vem. vem que eu faço você virar, vem, novinha, vem. Te ensino o que eu faço com vocês então. Clica em gostou no Twitter compartilhar esse vídeo no Facebook. Curte tudo isso e me se junto com a gente.